उहाँलाई नै डायसमा बोलाउँछु सबैलाई नमस्कार मेरो नाम प्रेम सुवाल धेरै कुरा त प्रमुख प्रशासक अधिकृतज्यूले भनिसक्नुभयो यो मेरो एघारौँ पालिका हो मैले लगभग सबै प्रदेशका पालिकाहरूलाई आवधिक योजना बनाउन सघाएको छु अब यसमा सबैभन्दा पहिला त तपाईँहरूले आवधिक योजनाको अवधारणा बुझ्नु यो के हो किन बनाइन्छ भन्ने कुरालाई नजिकबाट बुझिएन भने फेरि यो पालिकाको दराजमै धुलोको पत्र जमेर थन्किने डकुमेन्ट मात्र बन्छ हेर्नुहोस् पालिकाले धमाधम कन्सल्टेन्टलाई पैसा तिरेर आवधिक योजना धरमबहादुर दाई ए अँ अँ अँ दाई भन्नु न बोइलर नि दाई चारका अह लोकल छैन सकिसक्यो लानु नि दाई सोर्से दिएर दाजुभाइमा के हिसाब किताब गर्नु र घरमा बुहारी होली नि हुन्छ हुन्छ दाई म मिटिङमा छु यहाँ अब आवधिक योजना भनेको त तपाईँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएपछि आफ्नो पालिकामा समस्या के छन् आवश्यकता के के छन् केलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने हो के कस्ता कुरामा प्रदेश सङ्घ सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो आदि कुरामा छलफल गरेर पालिकाको विकासको बनाउने हो नि यसले तपाईँहरूलाई आफ्नो कार्यकालभरि बाटो देखाउने काम गर्छ तपाईँहरू विकास गर्ने नाममा जथाभावी पैसा छर्दै हुनुहुन्छ लिनुहुन्छ यस्तो नि मिटिङ हुन्छ Mm-hmm. <gasps> अब हाम्रो मोटामोटी काम त भइ पनि सक्यो अब मुख्य मुख्य क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने त हामीले धेरै छलफल गरिसक्यौँ आज चाहिँ प्रेमजीले अस्तिको हाम्रो भेटघाटपछि के कतिको काम भयो सुनाउनुहुन्छ सरी औषधि खाने आलाम रहेछ होइन आचार संहितामा चपाउनु नपाउने त्यो लेखा छैन होला हो त्यस्तो बैठक यस्तो कसरी भयो त प्रेमजी रिसाएर हिँडेपछि अध्यक्षज्यूले गम्भीर बैठक राखे सधैँ मिटिङमा ढिलो आउने त तपाईँ नै हो नि हो भो ठुलो कुरा नगर्नुहोस् अरू पनि ढिलै आउनुहुन्छ मलाई भन्नु आउनु होला मिटिङ सुरु हुने बेला फोन हर्ने अनि कहिले मान्छे यता आउँछ कहिले बना आउँछ उडेर आउने हो र यो कुरो चाहिँ हो म त एघार बजे मिटिङ भए आठै बजे निस्किनुपर्छ अब कुरामा कुरा आए बेला यो एजेन्डाको कुरा नै गर्नु पर्यो के विषयमा बैठक बस्ने हो अगाडि नै नभन्ने अनि मिटिङमा आएर बोलेनन् भन्ने अनि बैठकले मिटिङ बस्दा पालना गर्नुपर्ने नियम बनायो पर्सि है त मिटिङ एक्काइस गते करारमा शिक्षक राख्ने बारे छलफल गर्ने एजेन्डा छ <laughs> चिठी नै काट्नुपर्ने हो कि